Sí, recoñezo, non son un neno normal. A miña vida é unha obsesión constante. Necesito encontrar sempre a mezcla perfecta. Chámame tolo, pero esta sensación non a terás nunca na túa vida. Nunca! Clickfer, sempre o levaches dentro.